Música hum. söyle tecelli etti doluya koydum yok boşunda olmuyor Söyle benle derdin nedir söyle birader Şu alemde bir zar attım şansıma şansıma şansıma Şeş dedim dül geldi dümene geldi Galip olan benim deme sakın ha sakın ha sakın ha Bil ki şey davam senle öbür dünyada dünyada Şu alemde bir zar attım şansıma şansıma şansıma Şeş dedim dü geldi dümene geldim Galip olan benim deme sakın ha sakın ha sakın ha Bil ki şey davam senle öbür dünyada dünyada Yine çok tatlı bana sancısın Ne vefanı gördüm ne de sefanı sürdüm Ah ile ah ile ömrümden aldım Söyle benle derdin nedir söyle birader Şu alemde bir zar attım şansıma şansıma şansıma Şeş dedim dü geldi dümene gel sakın ha Sakın ha, sakın ha Bir kiravam senle öbür dünyada, dünyada Şu alemde bir zar attım şansıma Şansıma, şansıma Şeş dedim, dü geldi dümene geldim Galip olan benim deme sakın ha Sakın ha, sakın ha Bil ki davam senle öbür dünyada dünyada Şu alemde bir zar attım şansıma şansıma şansıma Şeş dedim dü geldi dümene geldi Galip olan benim deme sakın ha sakın ha sakın ha Bil ki davam senle öbür dünyada dünyada Şu an bir zar attım şansıma Şansıma Şansıma Şeş dedim Dü geldi dümene geldi Galip olan benim deme sakın ha Sakın ha Sakın ha Bil ki davam senle öbür dünyada dünyada